እንደምን አላችሁ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄኛው አዲስ ርዕስ አይደለም፣ ከዛው የሚቀጥል ርዕስ ነው። መጀመሪያ ስጀምር ያስቀመጥኩት ዋና ርዕስ ነው። የዘረኝነት የፖለቲካ ቀመር ያስከተለው መዘዝ በኢትዮጵያ የሚል ነበር። ይህን ከመናገር ይህን ከመግለጽ በፊት ስለ ቀድሞ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሂደትና የፖለቲካ አደረጃጀት በሚል ለመግለጽ አስቤ ነው። ወደዚህኛው የተመለስኩት አሁን የዘረኝነት ፖለቲካ ቀመር ያስከተለው መዘዝ በሚለው አጠር ያለ መግለጫ ለመስጠት እሞክራለሁ። ምንም እንኳ ያለፉት ስርወ መንግስታት ለአንድነት ቢታገሉም የተለያየ ጸሐፊዎች እንዳስቀመጡት በሀገራችን ውስጥ የአንድነትን መርሆች የሚቃረኑ የፖለቲካ ቀመሮች ከ1960ዎቹ እና 1970ዎቹ ላይ በመፈጠራቸው ሀገርን የሚከፋፍሉ የዘረኝነት ፖለቲካ ሀሳቦች በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ በተለያዩ ቦታዎች መስፋፋት ጀምረዋል። ምናልባትም ከ1960 በፊትም ሊሄድ ይችላል። ነገሩ ግን እኔ እያጠናከርኩ ያለሁት በእነዚህ ወቅት ጀምሮ እስካሁን ያሉትን እና ያስከተሉትን መዘዝ ለማየት ነው የምሞክረው። ጆአሶንጋዞ አልማዙንግ PhD scholar በጻፈው article ላይ post colonial colonialism በሚል article ላይ እኔ ምን ብዬ ተርጉሜዋለሁ? የድህረ ቅኝ ግዛት ቅኝ አገዛዞች ብዬ ተርጉሜዋለሁ። በቀደሙት ስርወ መንግስቶች መንግስታቶች አብሮ በአንድነት የመኖር እሴቶችን የፖለቲካ ስርዓቶችን ካስተጓጎሉትና ከሚጠቀሱት ዋና ዋና ምክንያቶች ብሎ የሚያስቀምጣቸው ሀሳቦች አሉ። ጁ አሶንጋዞ አልማዙንግ የመጀመሪያ የሚያስቀምጠው ሀሳብ የድህረ ቅኝ ግዛት ቅኝ ገዢዎች ኢትዮጵያንም ሆነ አፍሪካ በፖለቲካ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ዘርፍ ለሀያላኑ መንግስታት ጥገኛ ደግሞ አለ ጥገኛ እንዲሆኑ በማድረግ በእድገታቸው ሂደት ተስፋ በማሳጣት የኢኮኖሚም ሆነ የፖለቲካ ጥገኛ አድርገዋቸዋል ይላል። በሁለተኛ ደረጃ እነዚህ ሀያላን መንግስታት የሚያመርቱት የምርት ውጤቶች ገበያ ስለሚያስፈልጋቸው ድህረ ቅኝ ገዢዎቹ አንዱ ሀገራችንን ለመቆጣጠር የተጠቀሙበት ዘዴ የገበያ ቦታ ማግኘት የሚል ስልት ነው። የገበያ ቦታ ማግኘት በሚል ስልት አፍሪካንም ሆነ ኢትዮጵያን በዚህ ስልት ለመቆጣጠር ሞክረዋል የሚለው ሶስተኛው የዘረኝነትን ideology በመጠቀም የዘረኝነትን ቀመር ተግባራዊ በማድረግ በህዝቦች መካከል የነበረውን የአብሮነት የመተሳሰብን የአንድነትን እሴቶች እንዲመነምኑ አድርገውታል ብሎ ያስቀምጣል። በእነዚህ ምክንያቶች የድህረ ቅኝ ግዛት ቅኝ ገዢዎች በዘረኝነት ቀመን የሀገሮቹን የሀገሮቹን ህዝቦች በመነጣጠል የነበረውን ሰላም ሰላማዊ ግንኙነት በማፍረስ እርስ በርስ በማጋጨት የአፍሪካ አህጉር እነሱን ካልጠቀመ እንዲፈርስና እንዲበጣጠስ ሰላም እንዳይኖር መርዛቸውን በማስፋፋት ሲያሰራጩ መቆየታቸው ታሪክ የሚመሰክረው ሚስጥር ነው። የሚከተሉ ጸሐፊዎች ሰሚር ዮሱፍ፣ ጆዋ ሶንጋዞ፣ አልማዞንግ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ የሚከተሉትን ሀሳቦች አስቀምጠዋል። የድረ ቅኝ ግዛት ቅኝ ገዢዎች የአብሮ መኖር እሴት ያሰናክሉበት አንዱ ቀመር ወይም መንገድ assimilation ይባላል ብለው ያስቀምጣሉ። ጥያቄው assimilation ምን ማለት ነው? ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች የተመረጡ ሰዎችን ወደ ሀገራቸው በመውሰድ የእነሱን ባህል፣ ቋንቋ፣ የአኗኗር ዘይቤ እንዲላመዱ በማድረግ አፍሪካዊ ማንነታቸውን በተለማመዱት ባህልና የአኗኗር ዘይቤ እንዲተኩት እንዲለውጡት በማድረግ ማንነታቸውን በመለወጥ በየላኳቸው ሀገሮች ውክልና ስለተቸራቸው የመጀመሪያ ደረጃ መብት በማግኘት ህዝቦችን፣ ዜጎችን፣ ሀገሮችን በዘረኝነት ቀመር በመበወዝ የድህረ ቅኝ ግዛት ገዢዎች መርዛቸውን በማሰራጨት አህጉሩን ሲያናወጡ፣ ሲያጋጩ፣ ሲያጣሉ፣ ሲያበጣብጡ እስካሁን ቆይተዋል። አሁንም በማድረግ ላይ ናቸው። ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ 2013 ላይ በጻፉት ጽሑፍ ላይ እንዳስቀመጡት የኢትዮጵያ የቆየው ታሪክ ባለቤትነት እንከን ያጋጠመው የምዕራብያውንን ፈለግ በመከተል ከጀመሩና የአውሮፓውያንን ባህል ትምህርትና የአኗኗር ዘይቤ በግርድፉ መከተልና መገልበጥ መገልበጥ ከጀመሩ በኋላ ነው። ነው ይህን ነገር የጻፉት ዶክተር መሳይ ናቸው። እንደውም በዚህ ጽሑፋቸው ላይ ያስቀመጡት ሄግል የሚባለውን ፈላስፋ idea አስቀምጠዋል። የሄግል የሚባለው ፈላስፋ ያስቀመጡትን idea አነባለሁ። The history of the world travels from east to west. For Europe is absolutely the end of history. በተቻለ መጠን ይህንን ልተረጉሙ ሞክራለሁ። የዚህን ፈላስፋ ሀሳብ ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ያስቀመጡትን ሄግል የሚለው በዓለም ላይ የታሪክ አመጣት የሚጀምረው ከምስራቁ የዓለም ክፍል ነው። ነገር ግን ከአውሮፓ ከሆነ በእርግጥ የታሪክ መጨረሻ ነው የሚሆነው ብሎ ያስቀምጣል። እዚህ ጋር በታሪክ ብዙ ጊዜ የሚጠቀስ አንድ ስለ እንግሊዝ የሚጠቀስ አንድ አባባል አለ። እሱን ነገር አስቀምጬ ለማስረዳት እሞክራለሁ። ለምሳሌ የሚባለው እንግሊዝ ቅኝ ግዛት ባደረገቻቸው ሀገሮች ሁል ጊዜ ጊዜውን ጠብቆ የሚፈነባ የሚፈነዳ ቦምብ አለ ይላል። እዚህ ጋር ወደ ኋላ ተመልሼ የሄግልን ሀሳብ ባያይዝ the history of the world ፎር ዩሮፕ ኢዝ አብሶሉትሊ ኤንድ ኦፍ ሂስትሪ ከሚለው ጋር የእንግሊዝን ቅኝ ግዛት ባደረገቻቸው ሀገሮች ሁልጊዜ ጊዜውን ጠብቆ የሚፈነዳ ቦምብ አለ የሚለውን ነገር ላያይዝ ሂስትሪ ኦፍ ወርልድ ታሪክ የጀመረው ከ East ነው ይላል። ከ East ወደ West የሰው ልጅ ታሪክ ከእስት ወደ ወስት መጣ። ነገር ግን ከወስት ወደ ሌሎች ቦታ የሚተላለፈው ታሪክ ለዓለም ታሪክ ጥፋትና ውድመት ነው ነው የሚለው። ይህንን የሚያመለክተው የእንግሊዝ ቅኝ ግዛት በሆኑባቸው ሀገሮች እንግሊዝ ያስቀመጠችው ቦምብ እየፈነዳ ሀገሮችን ሲበጣጥስና በጦርነት ሲያናውጥ ያሳያል። ከእንግሊዝ የተላለፈው ideology በተለይ ለአፍሪካ፣ ለኢትዮጵያ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱን አስከትሏል። እንደ ፕሮፌሰሩ እንደ ፕሮፌሰር ፕሮፌሰር አገላለጽ የዘረኝነት ፍልስፍና ኢትኖ ፊሎሶፊ ከጅምሩ የቅኝ ገዢዎችና የእጅ አዙር ቅኝ ገዢዎች በአፍሪካና በኢትዮጵያ ላይ ያራመዱት ምስጢራዊ ዘዴና ስትራቴጂ አፍሪካንም ሆነ ኢትዮጵያን በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ የተጠቀሙበት ቀመር ነው ይላሉ። በእነዚህ በቅኝ ግዛት ቅኝ ገዢዎች የተመረጡት ሉካኖች ባገኙት ስልጣን ተጠቅመው የዘረኝነትን ideology በሄዱበት ሀገሮች በስፋት በማከናወን የተቀጠሩበትን ዓላማ በቀጣይነት በማራመድ እነዚህ colonial master ኦች የላኳቸው የ colonial master ጋሻ ጃግሬዎች በአፍሪካና በኢትዮጵያ ውስጥ ከአንድነትን ይልቅ መለያየትን በመስበክ ከሰላም ይልቅ ጠብና ጦርነትን በማከናወን በአህጉሩ የተስተካከለ ሰላም እንዳይኖር የኢኮኖሚ እድገት እንዳይመጣ አገሩንም ሆነ ህዝቡን ጥገኛ እንዲሆን የበኩላቸውን የመሰሪነት ተግባር ፈጽሟል፣ በመፈጸምም ላይ ናቸው። ስለዚህ የድህረ ቅኝ ግዛት ቅኝ ገዢዎች የዘረኝነትን አይዲዮሎጂ ከጀመሩበት ጀምሮ የሚያራምዱትን ተግባር በአሁኑ በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን በረቀቀ መንገድ አፍሪካንም ሆነ ኢትዮጵያን በመቆጣጠር የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ ዘርፎች የበላይነታቸውን በማረጋገጥ በቁጥጥር ውስጥ አድርገውታል። በተጨማሪ የፖለቲካ ወታደራዊ እና የኢኮኖሚ ውድቀት በሀገሮቹ ላይ በማስከተል ለሀያላኑ መንግስታት ተገዢ እንዲሆኑ ምቹ ሁኔታ ፈጥረዋል። ስለዚህ አፍሪካም ሆነ ለኢትዮጵያ ውድቀት እንጂ ልምላሜ የጠቀመው ነገር የለም። ይሄ የዘረኝነት ፖለቲካ በሚቀጥለው ክሊፕ ሁለተኛውን part ለመግለጽ ሞክራለሁ። አሁንም እናንተን የምጠይቀው የዚህን ክሊፕ እንድታስተላልፉ share እንድታደርጉ ጠይቃለሁ። ጥያቄ እንድትጠይቁ like አድርጉ subscribe አድርጉት እንደ እንደ ፈቃዳችሁ። እስከዛው ግን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ